Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'ancienne était sur les disparitions de cartes, aujourd'hui nous allons voir une vidéo d'un gimmick qui se nomme Sucker Punch, nous allons voir les points positifs et négatifs, combien le gimmick coûte, où je l'ai acheté et évidemment toutes les informations seront en description, je vous laisse sans plus attendre avec la vidéo, Bonne vie. Alors quand vous avez acheté le produit, vous allez recevoir 16 à double jeton, je ne sais pas exactement, il y a un lien qui vous redirigera directement vers les explications de ce produit, voilà, de ce gimmick. Alors pourquoi je vous présente ça sur ma chaîne Parce que je le trouve vraiment super bien, il y a beaucoup d'explications et tout. Donc on passe sans plus attendre au point négatif et positif. Alors pour les points négatifs, les jetons sont très légers, alors que normalement euh, les jetons de poker sont lourds. Et moi j'ai rien d'autre à dire en fait, j'ai cherché, cherché, j'ai rien d'autre à dire. Alors pour les points positifs, c'est très très bien si on veut se mettre à la magie des pièces. J'aurais dû le dire en introduction, c'est très bien si on, veut, se mettre à la magie des pièces, parce qu'il y a vraiment plein de techniques. Euh, c'est très bien si on veut se mettre à la magie des pièces, euh, voilà. Les jetons sont vraiment très jolis, ils sont très bien affinés et c'est exactement un peu pareil comme des demi-dollars. On peut euh, facilement les empalmer en fait. On peut facilement les empalmer. Euh, beaucoup beaucoup d'effets à faire. Les explications sont vraiment très bien détaillées. Donc on passe sans plus attendre au point de vente. Alors les points de vente, vous pouvez l'acheter chez Magifacile, facile pardon, Magic Dream et plein d'autres magasins comme Big Magie et tout. Je mettrai tout en description, ne vous inquiétez pas. Euh, donc, euh, il est au prix de 45 euros chez Big Magie. Je pense qu'il est en réduction, donc vous pouvez aller le voir maintenant. Ou vous pouvez aller, en boutique sur Paris à Magic Dream à côté de la Tour Eiffel. Je vous invite à aller là-bas parce que franchement, c'est très bien. Mais voilà. Donc, euh, on passe sans plus attendre à la démonstration. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo.